คล้ายโบนาติยาปะเพลลลาลมวยบากะลามาติยาไอซูซานันทันไทนะสขิลาปะเพลซิซาลมวยบากะลามาไทไทพลงกวยเลยพลงเนยบาสตาอุยโตกองไทพลงกองพลงโตอีละไซซากีติยาไอโมเดพา Yo yan tai ta sha pi pu su po se yi se shang mwe ba ka la ma yi shang dai ma sa lo da mwe we sa ne ta su na ywa ma la ho tai sa bo sa ba di ba plo po yi shang ba plo po le su ko se yi se shao le mwe ba ka le ma yi shao nei ma se lo ta mwe we se ni ta su nai ra ma la ko tai sa bo sa ba ni pa plong po yi shao pa plong po le la ya se to sa la mwe kai ta we na se lai ba pa plong po yi ba pa plong po ta se ka